Unha vez máis temos que facer unha valoración negativa eh, non só porque aumenta o número de desempregados, sobre todo no sector servizos, que é o que maior peso ten no PIB, sino porque descende a afiliación á Seguridade Social, que é un dato moi negativo, e así mesmo temos que valorar como sempre pois o mercado laboral tal e o modelo que está implantando o PP con respecto ao mercado laboral, non? onde se ve que a precariedade aumenta En este caso temos que nos contratos que se fixeron en novembro tan solo un 8% teñen algún tipo de contratación de xeito indefinido e outro dato que temos que salientar é que esta políticas do PP que están elevando a xente a exclusión social. Temos que lembrar que no mes de novembro eh, menos da metade dos traballadores e as traballadoras que están en desemprego tiveron eh, opción a cobrar calquera tipo de prestación e desa menos da metade que tiveron que cobraron algo do desemprego, pois a maioría percibiron simplemente o subsidio. Entón a nosa valoración, pois mentras non se cambien as políticas eh, laborais do Partido Popular, pois nos tememos que van a, ser, a seguir sendo negativas. Decidir tamén no que a temporalidade, a continuación da temporalidade, nin sequera as campañas mediáticas do Partido Popular sobre a contratación masiva nos eventos consumistas como Black Friday se ven reflexados no que son os datos eh, de emprego deste mes, co cal é evidente que foi simplemente unha montaxe publicitaria, non? e que o sistema eh, de emprego pois, continua sendo nefasto para a clase traballadora neste país. Bueno, as alternativas da CIGA, pois eh, hai que cambiar o modelo de emprego, realmente hai que emprender políticas activas de emprego que sexan reales e aquí o que se pretende é que haxa un sistema de emprego onde o emprego sexa de calidade, con dereitos, y que eso pueda producir que la restauradora tenga suficiente capacidad de consumo como para tirar del sector industrial que es fundamental en este país.